Bueno, hola a todos de nuevo. Vamos a continuar con el módulo 3 de barreras a la creatividad, hablando ya de algunas barreras específicas que hemos visto en las listas que hemos mostrado en el vídeo anterior. Lo que queremos es ya entrar en detalle en algunas barreras que nosotros consideramos más relevantes o que son más típicas o que pueden ocurrir de manera más frecuente cuando estamos tratando de ser creativos, es decir, durante lo que se conoce como proceso creativo. Por contextuarnos, recordad que estábamos hablando de barreras a la creatividad antes de comenzar eh, o empezar con las técnicas de creatividad propiamente dichas y que las barreras a la creatividad era eso que nos impedían ser creativos en determinados momentos. Bueno, de la lista o de las diferentes listas que os mostramos en el vídeo anterior en este módulo, hemos seleccionado, como os decía, algunas muy representativas. Entonces, la primera que hemos eh, decidido seleccionar porque creemos que es especialmente significativa es esta que podríamos titular como la respuesta no es correcta o esa no es la respuesta correcta. Os voy a hacer una pregunta. De estas cuatro figuras que veis aquí, ¿cuál es la que es distinta? ¿Qué figura es la que consideréis distinta? Os voy a dar aproximadamente 5 segundos o 10 para contestar. Pensarlo un segundo, siempre tenéis la opción de dar el stop del vídeo antes de que yo conteste. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que está documentado que aproximadamente el 60%, por decir algo, el 70% de las respuestas dicen que la B es la figura distinta. Y diréis, hombre, claro, es que es la que yo pensaba que es, eh, es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque la B es la única figura que, por así decirlo, no tiene ningún lado curvo, ¿no? O tienes un triángulo, tiene tres lados rectos, pero realmente, si lo pensamos un segundo, no son todas las figuras distintas. Todas tienen algo que es absolutamente distinto a las demás, ninguna es igual. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? que en, cierta medida, y esto seguro que el bueno de Sir Ken Robinson estaría totalmente de acuerdo, el sistema educativo nos ha enseñado para, si nos preguntan cuál es la respuesta, o sea, en este caso, qué figura es distinta, yo lo que hago es buscar la respuesta correcta. No me detengo a preguntar, no, no, no, bueno, voy a contestar al profesor, realmente ninguna de las cuatro es correcta porque igual me llevo un cero, ¿no? Pero Fijaros que nosotros estamos un poco programados para responder así, pero que realmente, en este caso, todas las figuras son distintas. La C es la única que tiene pues, un lado curvo y un lado recto. La A es la única que es un círculo y la D sería la única que sería una elipse, o un elipsoide. Bueno, por otro lado, a veces podemos considerar como barrera, eh, sacada también de la lista anterior, esta famosa frase de es que eso no es lógico esto que me estás diciendo no es lógico. Bueno, pero si estamos tratando de ser creativos, ¿por qué el pensamiento lógico tiene que ser al que se le dé mayor importancia? ¿Por qué no puede ser el pensamiento creativo, lo que nosotros hemos llamado pensamiento divergente? ¿Os acordáis cuando hemos hablado del pensamiento divergente? Esto que decía Eduardo de Bono de que cuando queremos buscar una solución no vayamos directamente por una solución correcta y nos olvidemos del resto, sino que tenemos que darnos tiempo, tratar de evaluar diferentes soluciones, buscar diferentes posibilidades y finalmente y así converger hacia la solución correcta. Bueno, pues no siempre el pensamiento lógico ni es el único pensamiento, ni hay que darle preponderancia o una importancia absoluta cuando estemos hablando de ser creativos, del proceso creativo. Por otro lado, este es un ejemplo que a mí me encanta, eh, tenemos el tema de las reglas de juego. Y es que las reglas de juego a veces sobreviven a su contexto y nos limitan nuestra creatividad cuando realmente no deberían hacerlo, porque ya deberían haber expirado, ya no deberían estar vigentes. Y os voy a poner un ejemplo realmente muy interesante. Muchos de vosotros sabréis que los teclados que tenemos en nuestros ordenadores se llaman de manera genérica teclados QWERTY, porque las las primeras teclas que tenemos arriba a la izquierda en esos teclados son precisamente esas, ¿no? la Q, la W, la E, etc. Bueno, si yo os pregunto por qué el teclado, la disposición de las teclas en el teclado es como es, por qué está hecho como está hecho, qué tipo de lógica eh, tiene esto, seguro que me responderéis, bueno, Jesús, pues lo normal es que cuando yo quiero escribir con mi ordenador, lo que quiero escribir es, evidentemente, lo más rápido posible, ¿no? Entonces estará hecho de tal manera que cuando yo escribo sea muy sencillo escribir, ¿no? Sea muy fácil y me permita escribir rápido. Bueno, pues curiosamente, y esto seguramente os sorprenda a muchos de vosotros, es todo lo contrario. Exactamente lo opuesto. ¿Por qué? Porque viene de unas reglas de juego que ahora ya no aplican, que son las de la máquina de escribir. Muchos de vosotros seguramente habrá probado habrá podido probar una máquina de escribir en algún momento, quizás habéis tenido alguna en casa, aunque hoy en día ya no se estilan mucho, pero las máquinas de escribir ocurría una cosa, y es que si alguna habéis probado, si yo escribía más o menos rápido, en la máquina de escribir no tengo las teclas como tengo en el teclado del ordenador, sino que teníamos era como una palanca en la cual yo apretaba esa tecla, se movía la palanca y iba hacia abajo. Si yo escribía muy rápido, y apretaba dos incluso tres o más teclas a la vez, se quedaban trabadas, porque las palancas bajaban a la vez y si estaban cerca se quedaban trabadas. De tal manera que la compañía que entonces vendía eh, más máquinas de escribir, que era Souls and Company, recibía muchas quejas de los usuarios y pusieron a una persona a trabajar que fue creativa y dijo, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Voy a poner una disposición del teclado que sea incómoda para escribir que la gente le cueste y entonces escriba más lento. Y si escribe más lento, no van a apretar a la vez varias teclas y vamos a evitar el problema. Fijaros que la solución es muy creativa para evitar este problema, pero es un contexto que ya no aplica hoy en día y en cambio todos seguimos trabajando con teclados que son QWERTY. ¿Por qué? Pues porque probablemente ya son estándar y cambiar esos teclados, si a mí de repente me presentan un ordenador portátil con el teclado totalmente distinto, quizás no lo compre, porque no quiero arriesgarme, igual me cuesta tiempo acostumbrarme, aunque probablemente tras un breve periodo de tiempo me acostumbraría perfectamente y escribiría más rápido. Si os fijáis, de hecho, en la imagen, la A, que probablemente es, bueno, es la vocal más común, ¿Con qué dedo la pulso normalmente? Con el meñique, que no es precisamente el dedo ¿no? con el que más habilidad normalmente tenga. Pues bueno, esto es un ejemplo de que a veces hay reglas de juego que yo doy por válidas cuando realmente ya no tendría por qué aplicarlas al contexto de mi problema. Bueno, otra eh, barrera muy típica es esto que nos dicen de no, no, no, no. Jesús, pero sé práctico, ¿qué me estás diciendo? De vamos a evaluar no sé cuántas ideas. No, no, tenemos que ser prácticos. Esta es la barrera de la creatividad que tenéis en la lista, ¿no? Bueno, realmente, evidentemente, tenemos que ser prácticos. Si el ser humano no es práctico, no sobreviviríamos. Si nuestros antepasados no hubiesen sido prácticos, saliendo a cazar y demás, no hubiesen sobrevivido. Pero tampoco hubiesen sobrevivido si no hubiesen sido creativos, si no hubiesen buscado maneras de, de repente, pues por ejemplo, cómo poder cazar un mamut, cómo hacer herramientas más sofisticadas, siendo innovadores, siendo creativos, siendo emprendedores. Esta imagen que os pongo aquí viene a colación de que cuando decimos sea práctico realmente lo que estamos haciendo es ser como un juez, ¿no? evaluando las ideas y diciendo, no, no, no, tú tienes que ser práctico, esto deséchalo. Pero es que si estamos tratando de ser creativos, ¿por qué tenemos que ser eh, prácticos? Vamos a darnos un tiempo para ser creativos, para tratar de ser, eh, dar rienda suelta a nuestra creatividad sin tener que juzgar las ideas. Por ejemplo, cuando veamos la técnica de creatividad famosa por antonomasia, el brainstorming, la lluvia de ideas, vamos a ver cómo una de las reglas de oro, que generalmente no se aplica nunca, es que cuando yo propongo ideas en el brainstorming, durante la primera fase, está prohibido criticar esas ideas. ¿Por qué? Porque si yo las critico, lo que voy a hacer es coartar a esa persona, evitar que proponga más ideas, porque igual yo soy su jefe o igual le da vergüenza proponer ideas. ¿vale? Con lo cual, esto de sea práctico está muy bien, pero si estamos trabajando en un proceso creativo, también tenemos que dar tiempo para ser creativos. Por otro lado, yo trataré de ejemplificar con esta idea, pues, de que equivocarse es malo, ¿no? No, no, no, es que mm, vas a cometer un error. Bueno, pero si estoy tratando de ser creativo, de encontrar la mejor solución, ¿qué más da que yo cometa errores? Vamos a pensar en el error como un trampolín, como un proceso de aprendizaje que me va a permitir encontrar ideas que igual no eran tan óptimas, si luego las fuese a aplicar, y que igual dándome cuenta de que son erróneas, llego a una solución que puede ser mucho más correcta. Con lo cual, equivocarse no es malo, el error no es vergonzoso si estamos siendo creativos. ¿vale? Tenemos que darnos tiempo para cometer errores y ya finalmente buscar la solución que sea más correcta. Por otro lado, también una de las típicas barreras a la creatividad es que jugar es una frivolidad. jugar, especialmente en el mundo occidental, especialmente en el ámbito profesional, está considerado como algo, bueno, es que es impensable, como estar yo jugando en el trabajo. ¿Cuándo surgen las ideas? Si hacemos una encuesta entre personas, por ejemplo, que puedan ser consideradas creativas o que tengan profesiones creativas, algunas nos podrán decir, bueno, pues a mí se me ha ocurrido la idea justo cuando llegaba el límite para presentar el trabajo o cuando estaba siendo muy presionado. Pero otras nos dirán, no, a mí se me ocurrió la idea cuando estaba tomando una cerveza con un amigo, o cuando estaba jugando un partido de baloncesto, o cuando estaba con la bici por el monte, de repente se me ocurrió, porque hay, como veremos, algo que se llama fase de incubación, fase de inspiración, hay diferentes fases en el proceso creativo y estar todo el día absolutamente obcecado con un determinado problema no tiene que ser necesariamente bueno. Con lo cual, el darse tiempo para jugar, el darse tiempo para, bueno, relajarse un poco puede ser bueno. Y un ejemplo para antonomasia es el ejemplo de Google. Seguro que habéis visto imágenes de las oficinas de Google, que la gente se lleva a los perros, la gente se lleva a los niños, están decoradas de manera pues muy alegre, hay juguetes, hay mesas de ping-pong, hay billares, hay todo tipo de cosas. ¿Google no produce? Seguro que sí, seguro que es una empresa tremendamente eficiente y productiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que probablemente se favorece el ser creativo si yo de repente llevo cinco o seis horas trabajando, si o 8, y yo voy a tomar un descanso. Además tengo una pizarra, puedo apuntar las ideas, puedo hacer ahí una especie de mapa mental. Realmente el jugar no tiene por qué ser malo y puede dar pie a la creatividad. Por otro lado, ya lo hemos visto, el tema de la especialización, esto de saber cada vez más y más, pero de menos y menos, no es nada bueno para la creatividad. Como el ejemplo que ya os ponía, si yo sé muchísimo de láseres verdes aplicados de gran potencia para mm, el sector industrial y me viene un amigo y me pregunta sobre fibra óptica y qué fibra puedo utilizar para esto, yo no tengo ni idea, probablemente seré un mal ingeniero fotónico. Está bien especializarse, pero hay que saber de más cosas. Y si quiero ser creativo, probablemente voy a ser con toda seguridad mucho más creativo si sé de diferentes cosas que luego puedo aplicar a diferentes contextos que si solo sé de una cosa y no sé de nada más. Bueno, y por, otra, por otro lado, ya hemos visto que existen barreras emocionales y el miedo a hacer el ridículo es una barrera realmente muy significativa. El tema de ser creativo, de proponerle, por ejemplo, a mi jefe una nueva idea, claro, yo igual me dice, depende cómo sea mi jefe, igual se ríe de mí, esta idea es absurda, Jesús, ¿qué me estás contando? ¿Qué es esto de dar un curso online? Mm, no tienes absolutamente ni idea, ¿no? Bueno, pues realmente a veces es una barrera muy importante en función también de cómo seamos las personas. Por último, una barrera muy, muy típica que nos encontramos, por ejemplo, nosotros cuando damos nuestras asignaturas presenciales, es que hay personas que están convencidas de que no son creativas, igual de hecho inicialmente no son creativas, pero es que piensan que no van a ser creativas nunca. Claro, con esa disposición, con esa predisposición, ¿cómo vas a ser creativo? Es muy complicado. Entonces a veces hay que convencer a las personas que realmente, lo que os digo, la creatividad se puede trabajar. Yo puedo aprender a ser más creativo, puedo aprender ciertas técnicas, aplicarlas en determinados momentos y por lo tanto llegar a ser una persona por lo menos más creativa de lo que ya era. Bueno, con esto finalizamos este módulo de barreras a la creatividad. Espero que os haya quedado claro que hay una serie de aspectos que nos pueden limitar, que es importante conocerlos, que cuando yo esté tratando de ser creativo en un determinado problema, puedo reconocer esas barreras, esos bloqueos y por lo tanto enfrentarme a ellos por medio de las técnicas a la creatividad que vamos a ver en los siguientes módulos. Muchas gracias por vuestra atención. Nos seguimos viendo en el resto del curso.